नमस्कार मित्रांनो आज मी तुम्हाला वर्ड प्रेस या ब्लॉगर वेबसाईटवर स्वतःच्या नावाने वेब पेज कसे बनवायचे याबद्दल माहिती देणार आहे वर्ड प्रेस ही एक ब्लॉगर वेबसाईट आहे यावर तुम्ही तुमच्या मनातील काहीही गोष्टी ॲज अ ब्लॉग पोस्ट करू शकता ओके तर आपण आता वर्ड प्रेस या वेबसाईटवर स्वतःचा ब्लॉग कसा बनवायचा स्वतःचं वेबसाईट कशी बनवायची याबद्दल पाहूया तर तुमच्या इंटरनेट मध्ये वर्ड प्रेस डॉट कॉम ही यू आर एल टाकायची जसे की इथे हायलाईट केलेली आहे ओके वर्ड प्रेसच्या होम वर तुम्ही आल्यानंतर असं विंडो दिसेल ज्यावर वेगवेगळे प्लॅन्स जसे की हे तुम्हाला जर स्वतःची फ्री मध्ये पाहिजे असेल वेबसाईट तर फ्री मध्ये पण अवेलेबल करू शकता परत पर्सनल साठी पाहिजे असेल तर दोनशे रुपये पर मंथ परत प्रीमियम काही एंटरप्रिनर्स वगैरे असेल फ्रीलान्सर्स वगैरे असेल तर तीनशे पन्नास रुपये पर मंथ आणि बिझनेस क्लास साठी आठशे रुपये पर मंथ तुम्ही यूज करू शकता यावर त्याचे वेगवेगळे फीचर्स दिलेले आहेत वेबसाईटवर ओके तर आपण आता गेट स्टार्टेड या लिंक बटनावर क्लिक करायचं नंतर तुम्हाला वेबसाईट या ठिकाणी घेऊन येईल okay so this is the first step तर तुम्हाला तुमच्या वेबसाईटचं नाव काय ठेवायचं हे विचारत आहे जसं की आता मी ऑटोमोबाईल इंजिनियर असल्यामुळे मी ऑटोमोबाईल इंजिनियर ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग असं टाकणार आहे आता हा विचार नेक्स्ट क्वेश्चन आहे what will your website be about म्हणजे वेबसाईट कशाबद्दल असणार आहे तर जर तुम्ही एज्युकेशन बद्दल माहिती प्रोव्हाइड करत असाल तर एज्युकेशन लिहावे ते परत तुम्हाला एक सिलेक्ट करावं लागेल कुठल्या गोष्टीसाठी तुम्ही वेबसाईट करत आहात तुमचं टार्गेट काय आहे त्यामुळे मी एज्युकेशन एज्युकेशन मध्ये असल्यामुळे एज्युकेशन सिलेक्ट करणार आहे आणि तुम्ही एक्सपर्ट आहात का बिगिनर आहात हे या स्केलवर हे करायचं आहे वन म्हणजे बिगिनर आणि फाईव्ह म्हणजे एक्सपर्ट So आपने करूया करा एक बिगिनर केस तर तुमच्या वेबसाईटचं नाव तुम्हाला द्यायचं आहे आता त्यात वेगवेगळे एवढे त्यांनी दिलेले आहेत त्यांच्या अवेलेबल लिस्ट आता यामधील आपण कोणतीही एखादी सिलेक्ट करू शकतो मी काहीतरी वेगळं नाव ट्राय करतो automobile engineer automobile dot engineer okay मी ऑटोमोबाईल डॉट क्लब हा सिलेक्ट करत आहे तर आता तो विचारतोय तुम्हाला कुठल्या क्लासमध्ये पाहिजे आहे तर सॉरी आप मी प्रीमियम सिलेक्ट केला होता त्यामुळे आता इथे फ्री मधले हे अवेलेबल आहे automobile do dot engineer available आहे ओके तर मी ते सिलेक्ट केलेले आहे स्टार्ट विथ फ्री आता वेबसाईट वर्ड प्रेस वेबसाईट करण्यासाठी तुम्हाला तुमचं स्वतःचा ईमेल ऍड्रेस असणं गरजेचं आहे तर मी इथे एक माझा स्वतःचा ईमेल ॲड्रेस टाकतोय तुम्ही स्वतःचा तुमचा काहीही पासवर्ड टाकू शकता ओके पासवर्ड मध्ये तुम्हाला अल्फा अल्फा अल्फान्युमरिकल पासवर्ड टाकावा लागेल ओके यानंतर कंटिन्यू केल्यानंतर तुम्हाला एक ईमेल तुमच्या ईमेल ॲड्रेसवर मेल येईल जो की तुमचं अकाउंट व्हॅलिड करण्यासाठी तो मेल येईल ओके तर मी आता पुढे जाणार नाही माझी स्वतःची मी वेबसाईट बनवलेली आहे तर ते दाखवतो मी तुम्हाला तर मी माझ्या नावाने Arvind Bhosale dot WordPress dot com या नावाने स्वतःची वर्ड प्रेस वेब तयार केलेला आहे जसं की बोल मी बोललो की मी असिस्टंट प्रोफेसर ऑटोमोबाईल डिपार्टमेंटमध्ये आहे शिकवत आहे त्यामुळे मी ऑटोमोबाईल रिलेटेड वेगवेगळे मटेरियल मी या वेबपेजवर टाकत असतो आता या केसमध्ये ऑटोमोबाईल ट्रान्समिशन हा सब्जेक्ट मी शिकवत असल्यामुळे येते ऑटोमोबाईल सो तुम्ही ही वेब वेबसाईट वेगवेगळ्या एज्युकेशनल मटेरियल वगैरे पोस्ट करण्यासाठी किंवा असाइनमेंट टेक्स्ट वगैरे देण्यासाठी दाखवू शकता आता या मध्ये मी माझ्याबद्दल थोडी माहिती दिलेली आहे अबाउट मी मध्ये नंतर एन पी टी एल कोर्सेसमध्ये एन पी टी एल वेगवेगळे एन पी टी एलबद्दल माहिती दिलेली आहे एन पी टी एलचा थर्मोडायनेमिक्स कोर्स देन मी सध्या त्या F D P one zero X या करत असल्यामुळे याचा गुगल ड्राईव्हवरती लिंक दिलेली आहे जर्नलची सिमिलरली कॉन्टॅक्ट आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन तर यानंतर तुम्ही लॉग इन केल्यानंतर तुमचं पेज तयार होईल जर तुम्हाला आता एखादा ब्लॉग वगैरे पोस्ट करायचा असेल तर तुमच्या वर्ड प्रेस डॉट कॉमच्या पुढे slash W P dash admin type करावी लागेल आता जसं की मी लॉ लॉग इन नसल्यामुळे मला लॉग इन करावं लागेल ओके तर आता हा का ऍडमिन डॅशबोर्ड आहे यावर तुम्हाला वेगवेगळे लेफ्ट साईडला वेगवेगळे ऑप्शन दिसत आहे जर तुम्हाला एखादी पोस्ट टाकायची असेल जसे की ब्लॉग तर तुम्ही ऍड न्यू ब्लॉग मध्ये जाऊन ब्लॉग तयार करू शकता तुम्हाला आता काहीही तुमच्या मनात टाकायचं कन्सिडर करा मोबाईल इंजिनियर ब्लिंग या नावाने मला एखादा ब्लॉग पोस्ट करायचा आहे hi I am working as an assistant professor in आता मी या या ब्लॉगवर एक एक्झाम्पल म्हणून अशी माहिती दिलेली आहे आता जर मला हा ब्लॉग पोस्ट करायचा असेल तर इथे पब्लिश नावाचा ऑप्शन आहे पब्लिश या बटनावर क्लिक केल्यानंतर तुमचा ब्लॉग हा तुमच्या वर पोस्ट होईल ओके तर आता तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या वर्ड पेजच्या पेजवर जाऊन बघू शकता जसं की आता इथे आलेला आहे आता दिलेली हाय आय एम अरविंद जसं की मी आता लिहिलेलो तरी तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्लॉग वगैरे तयार करू शकता जर तुम्हाला एखादा पेज तयार करायचं असेल तर डब्ल्यू पी ॲडमिनमध्ये इथे पेजेस म्हणून आहे मध्ये तुम्हाला ऍड न्यू करावा लागेल आता परत एकदा मी हा ऑटोमोबाईल इंजिनियर का इंजिनियर हाय यानंतर मी पब्लिश करतो तर पब्लिश केल्यानंतर पेज लगेच पेज ॲज अ पेज होत अपडेट होत नाही तुम्हाला पब्लिश झाल्यानंतर ॲपिरन्समध्ये जाऊन मेनूजमध्ये जाऊन इथून ॲटोमोबाईल इंजिनिअरिंग सिलेक्ट करून ॲड टू मेन्यू म्हणावं लागेल सॉरी तो ॲड झालेला आहे ऑलरेडी सेव्ह मेन्यू करा सेव्ह झालेला आहे आता मी माझं ते पेज रिफ्रेश करतो जसं की तुम्ही इथे बघू शकता ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग नावाने एक पेज तयार झालेला आहे तर या प्रकारे तुम्ही वर्क प्रेस ही ब्लॉगर वेबसाईट वेगवेगळ्या गोष्टीसाठी जसं की एज्युकेशन साठी आय सी टी या नावाने आय सी टीच्या या तत्वाखाली वापर करू शकतात जसे की तुमचे असाइनमेंट देणे फीज देणे ऍडिशनल मटेरियल वगैरे स्टुडंटला द्यायचं असेल तर या वेबसाईट पेजवर तुम्ही देऊ शकता माझं स्वतःचा एक ब्लॉग या सिमिलर पद्धतीत ब्लॉग पण आहे blog blogspot dot in या नावाने ब्लॉग तुम्ही करू शकता या असेच ओके हा ही ची ब्लॉगर वेबसाईट आहे या प्रकार सेम सिमिलरली या वर्ड प्रेस प्रमाणे तुम्ही blog blogspot dot in या वेब वेबसाईटवर सुद्धा तुमच्या स्वतःच्या नावाचे पेज तयार करू शकता धन्यवाद